<laughs> Hello, this is Tim Rizu. We're going uh, to Amsterdam for for the Latin movement. This was my dream and I'm going. I'm also going. Oh wow, we are in Amsterdam already <laughs> for the fourth the love of movement. <laughs> Hola! <laughs> um, we're here for five days and today is the first day we Today is the first day and Archie, Pedro, Stas and I will judge Dutch National Championship and after that we will train as hard as possible. Let's go! De weet of iedereen er is. atleten in Nederland. En we beginnen bij de dames. Uiteraard hebben we hier een prijs. En natuurlijk champagne. En toen einde op de vierde plaats. En is in het hart van de Linden op de vierde plaats. De koereinde nummer 5. Jo! Jo! Jo! Вот я так звук обычно всегда. Нет. Нет. It doesn't count. Sorry, sorry. Again. I do better, but again. next time. again, again. Better. Better, better. Yeah. Qué bueno. triple. I don't want. Hey, triple. I did two times. Uh, triple? Yeah, yeah. Tricking, tricking, tricking triple. Madonna. Madonna! How's it? So hard. Yeah. А, Бомжара ебаный. Ебан ну, куда он туда открывает, ну, запасами там хочет приземлить, ну что за дела? Серьезно, ты открываешь ноги вот туда. Подержи. Кеперо. Лаваса. Porco Dio! дио, porco! Dio bastardo! No, I can't say this. Bastardo. boy. Brr, brr. горы, блядь. Че ты убери свою руку нахуй? Okay, event is finished and we decide to move. And we decided. Uh, please speak English. I can. <laughs> Okay, Stas, what is going on? Uh, they decided to go to the park because event is over and they didn't want to help to demolish all constructions. So now we went here to train and hopefully we'll do good. Ай, красавчик вообще, а? I am Amsterdam. Давай, прыгай, какашка. А вот, вот тебе, да. А, а вот тебе так вот. Бля, я не а могу. А что, не можешь, да? Да а нет, ты легонький, а? А что? Что тут, бля, паркур, да? Я мастер тут, бластер, бегать быстро уметь. Стик не уметь, но быстро бегу. Мастер, мастер. Смотри, как это делается, блядь. Давай. Хуяк. Голы налытай, давай. Ножку, блядь, поставил. Да, да, да. И уехал. И все, и встиг, блядь. И никто ничего не видел, блядь, хуй докажешь. А что, у меня не получается что-то? <laughs> Да, здесь не так просто оказывается, да? Не, надо на ручке висеть просто и все. Скользко! Ай! Оп! Зато с первого раза сделал. Не то, что вот этот профессионал, чемпион мира там чего-то. Молодец, молодец. Какая птичка. Whoa! Whoa. Never mind that. С первой попытки? First try. First try this country from rail. Mm -hmm. uh, couldn't do it in 10 tries. Uh, it took me three tries and Archie did it from first try. Yeah. Yeah, boy. What the fuck? Вот это хорошо было. Что сделал, свои поставил, на нахуй. Окей, okay, we find uh, water challenge. Water challenge. Water challenge. Ебать. Блин. Бля, теперь моя очередь, сука. you for watching us uh, like comment subscribe and uh,